hello friends welcome back to my YouTube channel आज चाहिँ प्रहरी नेपाल प्रहरीमा आज चाहिँ नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षक भन्नाले असै तथा प्रहरी जवान तथा कार्यालय सहयोगीको लागि धेरै नै बढी सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुल्याएको छन् यसको बारेमा विस्तृतमा हेर्नको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ तबसम्मको लागि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु र त्यहाँ भएको बेलायकनमा क्लिक गरेर अरूमा क्लिक गरिदिनु यस्तै भ्याकेन्सीहरूको बारेमा जान्नको लागि तथा लोकसेवाको बारेमा जान्नको लागि तथा अरू सूचनाहरूको बारेमा जान्नको लागि त्यसको फर्म भर्न के के आवश्यकता पर्छ त्यस्तो कुराहरूको बारेमा जान्नको लागि आउनुहोस् भिडियो स्टार्ट गर्दैछु यो भ्याकेन्सीको प्रकाशन मिति चाहिँ दुई हजार अठहत्तर आठौँ महिना दस गते रहेको छ र यसमा के लेखेको छ भने नेपाल प्रहरी जनपद प्रहर जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी निरीक्षक भन्नाले असही प्रहरी जवान तथा प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदहरूमा खुला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान बमोजिम पदपूर्ति गर्ने भएकाले देहा बमोजिम योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकता नागरिकताहरूबाट रु दसको टिकट टाँसी स्वयं उपस्थित भई दरखास्त आह्वान गरिन्छ यो भ्याकेन्सी चाहिँ प्रहरी निरीक्षकको अझै तथा प्रहरी जवानको लागि र प्रहरी सहायक कार्यालयको लागि अनाउन्समेन्ट गरिएको हो र यसमा फर्स्टमा के रहेको छ भने प्रहरी निरीक्षक जनपदको प्रहरी निरीक्षक भन्नाले असै त्यसको लागि खुलामा चाहिँ उनासीवटा सिट रहेको छ र अमर शक्तिको लागि तिनवटा र महिलाको लागि तेह्रवटा त्यस्तै आदिवासी जनजातिको लागि बाह्रवटा र मधेसीको लागि सत्रवटा र दलितको लागि दसवटा र पिछडिएको क्षेत्रको लागि दुईवटा गरेर जम्मा जम्मी एक सय छ्यालिसवटा असैको लागि भ्याकेन्सी खुलाएको रहेछ त्यस्तै दुईमा रहेको छ प्रहरी जवानको लागि प्रहरी जवानमा चाहिँ खुलामा एक सय त्रिसठीवटा र अमर शक्तिको लागि उन्चालिसवटा र महिलाको लागि एक सय चौहत्तरवटा त्यस्तै आदिवासी जनजातिको लागि एक दुई सय अठहत्तरवटा र मधेसीको लागि दुई सय तैँतालिसवटा र दलितको लागि एक सय एकतिसवटा त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्रको लागि बयालिसवटा जम्मा जम्मी उन्नाइस सय एकहत्तरवटा रहेको छ अनि त्यस्तै त्यसकै कमा रहेको छ प्रहरी कार्यालय सहयोगी भान्से खाना पकाउने मान्छेको लागि खुलामा चाहिँ सतासीवटा र अमर शक्तिको लागि तिनवटा तथा महिलाको लागि चौधवटा र आदिवासी जनजातिको लागि चौबिसवटा र मधेसीको लागि बिसवटा तथा दलितको लागि एघारवटा र पिछडिएको क्षेत्रको लागि दुईवटा गरेर जम्मा जम्मी एक सय त्रिसठवटा रहेको छ प्रहरी कार्यालय सहयोगीको भान्सा भान्सा भन्नाले खाना पकाउने मान्छेको लागि त्यस्तै त्यसको खमा रहेको छ प्रहरी कार्यालय सहयोगी हजामको लागि बारबरको लागि कपाल काट्ने मान्छेको लागि त्यसमा खुलामा चारवटा र अमर शक्त तथा प्रहरी परिवारबाट एकवटा र महिलाको लागि एकवटा तथा आदिवासी जनजातिको लागि एकवटा तथा मधेसीको लागि दुईवटा र दलितको लागि एकवटा गरेर जम्मा जम्मी दसवटा रहेको छ हजामको लागि त्यस्तै रहेको छ प्रहरी कार्यालय सहयोगीमै सिलाइ बुनाइको लागि सिलाइ बुनाइमा चाहिँ खुलामा चारवटा र अमरशक्त परिवारबाट एकवटा र महिलाको लागि एकवटा तथा आदिवासी जनजातिको लागि दुईवटा र दलितको लागि एकवटा गरेर जम्मा जम्मी दसवटा रहेको छ त्यस्तै घमा रहेको छ प्रहरी कार्यालय सहयोगीमा कुचिकारको लागि खुलामा चारवटा र अमर शक्ति परिवारबाट एकवटा र महिलाको लागि एकवटा त्यस्तै आदिवासी जनजातिको लागि दुईवटा र मधेसीको लागि एकवटा गरेर जनसङ्ख्या दसवटा रहेको छ त्यस्तै अङ्गमा रहेको छ प्रहरी कार्यालय सहयोगी धोबी कपडा धुने मान्छेको लागि खुलामा छवटा र महिलामा एकवटा तथा आदिवासी जनजातिमा छवटा र मधेसीको लागि एकवटा तथा दलितको लागि एकवटा गरेर जम्मा जम्मी दसवटा भ्याकेन्सी रहेको छ को फर्म भर्ने दरखास्त मिति भनेको दुई हजार अठहत्तर आठमा महिना एघार गतेदेखि लिएर दुई दुई हजार अठहत्तर नौमा महिना तेइस गतेसम्म रहेको छ यसको फारम भर्न मिति अब यसको फर्म भर्नको लागि कुन कहाँ कहाँबाट यसको फर्म भर्न सक्नुहुनेछ त यसको दरखास्त फारम पाइने ठाउँहरू भनेको फर्स्टमा रहेको छ प्रहरी निरीक्षकको लागि असी पदको लागि रहेछ त्यसको फर्म तपाईँले कहाँ कहाँबाट भर्न सक्नुहुनेछ त महानगर निय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी काठमाडौँबाट भर्न सक्नुहुनेछ त्यो केही क्वेसन भएमा त्यसको इन्क्वायरीको लागि यहाँ त्यसको सम्पर्क नम्बर दिएको छ त्यहाँ कल गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै प्रदेश नम्बर एक प्रहरी कार्यालय विराटनगरबाट पनि विराटनगरबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको पनि सम्पर्क नम्बर यहाँ दिएको छ त्यस्तै प्रदेश नम्बर दुई प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर बाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ त्यसको पनि सम्पर्क नम्बर दिएको छ त्यस्तै बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हटौडाबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ त्यसको पनि यहाँ सम्पर्क नम्बर दिएको छ त्यस्तै गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको पनि सम्पर्क नम्बर यहाँ दिएको छ त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङबाट पनि भन्न सक्नुहुनेछ र त्यसको पनि सम्पर्क नम्बर यहाँ दिएकी छ त्यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट भर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको पनि सम्पर्क नम्बर यहाँ दिएको छ केही समस्या भएमा त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको सम्पर्क नम्बर यहाँ दिएको छ यो भयो असैको लागि असै पदको लागि जुन भ्याकेन्सी खुलेको छ त्यसको फर्म तपाईँले यो यति ठाउँहरूबाट भर्न सक्नुहुनेछ र त्यस केही समस्या भएमा त्यसको यो सम्पर्क नम्बरहरूमा कल गरेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ अब चाहिँ प्रहरी जवान जनपदको लागि जुन भ्याकेन्सी खुलेको छ र प्रहरी सहायक कार्यालयको लागि त्यसको फर्म तपाईँले कहाँ कहाँबाट भर्न सक्नुहुनेछ त त्यसको फर्म भर्नको लागि तपाईँले प्रदेश नम्बर एक प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगर मोरङबाट भर्न सक्नुहुनेछ र केही समस्यामा त्यसको पनि सम्पर्क नम्बर दिएको छ त्यहाँ गएर कल गरेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै प्रदेश नम्बर दुई प्रहरी तालिम केन्द्र जनकपुरबाट र हाल कार्यालय राजविराजबाट सप्तरीबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको सम्पर्क नम्बर यहाँ दिएको छ कुनै समस्यामा तपाईँले कल गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली सिन्धुलीबाट पनि भर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको पनि सम्पर्क नम्बर दिएको छ त्यस्तै गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखरा कास्कीबाट पनि बन्न सक्नुहुनेछ र त्यसको पनि सम्पर्क नम्बर दिएको छ त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवल रूपन्देहीबाट पनि भन्न सक्नुहुनेछ र त्यसको पनि सम्पर्क नम्बर दिएको रहेछ यहाँ त्यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत हाल नेपालगञ्ज बाँकेबाट पनि भन्न सक्नुहुनेछ र त्यसको पनि यही सम्पर्क नम्बर यहाँ दिएको छ त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दिप्याल डोटीबाट पनि बन्न सक्नुहुनेछ र त्यसको पनि सम्पर्क नम्बर यहाँ दिएको छ यहाँ प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट पनि बन्न सक्नुहुनेछ र त्यसको पनि सम्पर्क नम्बर यहाँ दिएको छ त्यस्तै महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरबाट पनि बन्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरबाट पनि बन्न सक्नुहुनेछ र यो यो भयो चाहिँ प्रहरी जवानको जनपदको लागि तथा प्रहरी कार्यालय सहयोगीको लागि जुन भ्याकेन्सी खुलेको छ त्यसको फर्म तपाईँले यति ठाउँहरूबाट भर्न सक्नुहुनेछ र यस त्यसमा फर्म भर्नको लागि कति दस्तुर तिर्नुपर्छ त प्रहरी निरीक्षकको लागि असैमा फर्म भर्नको लागि तपाईँले दरखास्त दस्तुर फारम सात राजस्व दस्तुर रु एक हजार बुझाउनु पर्नेछ साथै एकभन्दा बढी समूह दरखास्त दिने उम्मेदवारको हकमा प्रत्येक समूहको लागि बिस प्रतिशत दुई सयका दरले थप हुने लाग्नेछ असैको लागि एक हजार रहनेछ र यदि त्यसमा कुनै समूह थप गर्नुमा मधेसीमा तथा जनजाति अथवा प्रहरीय सम प्रहरीय शक्तिको लागि त्यस्तो समूहहरू थप गर्नुभएमा दुई सय प्रति समूह लाग्नेछ अनि त्यस्तै अब प्रहरी जवानको लागि प्रहरी जवानमा फर्म भर्नको लागि तपाईँको दरखास्त जस्तो चाहिँ एक सय चालिस एक सय पचास रहेको छ र यसमा र यसमा समूह बढे अनुसार प्रति समूह बिस प्रतिशतका दरले रु तिसका दर रु तिस थप हुनेछ अनि त्यस्तै प्रहरी कार्यालय सहयोगलाई दरखास्त दस्तुर चाहिँ एक सय रहेको छ र यसमा समूह बढेअनुसार प्रति समूह बिस प्रतिशतका दरले रु बिस थप हुनेछ उमेर हकको कुरा गर्दाखेरि प्रहरी निरीक्षक भन्नाले असैमा फर्म भर्नको लागि तपाईँले दरखास्त फर फर्म भर्ने मितिसम्म बिस वर्ष उमेर पुगेको र चौबिस वर्ष ननागेको हुनुपर्ने हो तर तर खुला प्रतियोगितामा भाग लिने प्रहरी सेवा राजपन्त्र अङ्कित प्रहरी कर्मचारीको हकमा चौबिस वर्ष ननागेको हुनुपर्ने हो र प्रहरी जवान र प्रहरी जवान वा प्रहरी अधिकृत आधारभूत तालिम गरेको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ त्यसको लागि अनि त्यस्तै प्रहरी जवानको प्रहरी जवानमा तपाईँले दरखास्त भर्ने मितिसम्म अठार वर्ष उमेर पुरा भई तेइस वर्ष ननागेको हुनुपर्ने हो अब त्यस्तै कार्यालय सहयोगको लागि दरखास्त फर्म भर्ने मितिसम्म अठार वर्ष उमेर पुरा भई र चौबिस वर्ष ननागेको हुनुपर्ने हो त्यसमा पनि अब प्रहरी निरीक्षकमा फर्म भर्नको लागि कति चाहियो योग्यता त प्रहरी निरीक्षकमा फर्म भर्नको लागि प्लस टू भए पुग्छ अनि त्यस्तै त्यसमा फर्म भर्नको लागि तपाईँको उचाइ चाहिँ पाँच फिट दुई इन्च हुनुपर्ने हो र छाती चाहिँ एकतिसदेखि तेत्तिस इन्चसम्म हुनु पर्यो पर्ने हो र तौल चाहिँ पचास केजी हुनुपर्ने हो पुरुषको हकमा बन्दुक अरे अब महिलाको हकमा चाहिँ उचाइ चाहिँ घाँटीमा पाँच फिट हुनुपर्ने हो तर तल चाहिँ बयालिस केजीमा पुग्छ अनि आँखामा चाहिँ प्लस टू वा माइनसभन्दा बढी कमजोरी नभएको हुनुपर्ने हो तथा अनि त्यति प्रहरी जवानमा फर्म भर्नको लागि तपाईँकोले कति चाहियो योग्यता त कक्षा आठ पास भएको भए पुग्छ प्रहरी जवानमा फर्म भर्नको लागि प्रहरी कार्यालय सहयोगको लागि कति चाहियो योग्यता त साधारण लेखपढ गरेको भए पुग्छ त्यसको लागि पनि अब त्यसमा फर्म भर्नको लागि कुन कुन कागजातहरूको आवश्यकता पर्छ त त्यसको लागि फर्स्टमा तपाईँको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि हुनुपर्ने हालचालमै खिचिएको फोटो हुनुपर्ने हो र तपाईँले अध्ययन गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने हो तथा यदि तपाईँले कुनै समूहबाट फर्म भर्दै हुनुहुन्छ जस्तै अमर शक्त अथवा आदिवासी जनजाति अथवा मधेसीबाट भने त्यसको प्रमाणपत्र हो त्यसको प्रमाणित गरिएको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने